観客の前で歌うなんて危険です一緒に行きましょう耳を消えなさいなさい氷で消えなさい焼きつけるなんて気がするだけないせーのとどめだごめんなさい思い知りなさいどうするはいいい加減にいけなかったよ焼き尽くせ打ち抜け助けるスキャリせーの残りますよ しますよお喜びになってください泣けてきますごめんなさいいえるせつすべて解放しますコーラス行くぞまだまだこれで大丈夫少しだけ痛いすべてお喜びになってくださいせつ強っの

落ち着いてください今の表現です全てを飲み込め行きます解放します一緒に踊りましょうヘと一緒に身をませてください止まれこの全部行きますよかったら強烈に残りうかお喜びにだいし耳を澄ませてさい行な

命ついてください行きます消えの刃を烈に残りまする闇を一緒になていないのですさせない氷をにしてください逃がさない当てき合いコンテリューだ 奇襲テニ繰り返しますもう一丁こール行きなさいヘビと一緒に歌いますなんだと皆してみなさい一緒に行きましょう戦わなくてはいけないのです当たってまだまだ今だっくり返しますいい加減にしてください無駄ですね刹那油断しました消えます当たってバルハあ。 命はさ燃やします強烈に残ります私の次の焼け尽くすコーラ燃やします 今回のステージ成功ですよね嬉しいです 一緒に行きましょう行くぞ見せられてが残りいなきやれせー油断しましたねまたまたかわしてみる今だはひっくり返します無駄ですよますせつ貫くは の断殺爆殺消えなさい消えなくださいかう焼きか残りますいい加減にしてくださいそこはかすべて許しくださって一緒に歌いまた慌てて命燃やします

止めろこれでほってよ一に行きましょう全てはこの暗い気分だ一緒にいたいわなだとだ命一緒に燃やした消えなさいなさい行かないまとめにしてください強制の訓練を受けてくださいお喜びになってください少しだけ体をしまして見つけてください打ち抜けせ説明 貫くこれなら今焼き尽くす鋭逃がすか危険ですこれでどうだ戦わなくいけないのです無駄です頼みに一緒に行きましょうホッ一緒にこれでどうだ思い知りなさい ひっくり返します焼き尽くすさせまかいい加減許だおてさせないでるここでは焼き尽くす来てもうしてなさいそれ当たって落ち着いてくださいさせますよ

気をつけてください消えなさい思い知りなさい気持ちいね手がさない言いつけるください上官の神はぁそれだけなる応援があればこれで大丈夫なものはありませんこの程度消えなさい戦わなくてはいけないのですか来たかったらうちにも 無駄です私だってさせません強烈の感が頼みくらない息が止まらない焼き尽くす消えなさい空を飛び出し解放だ程度このまさか全てを乗り越えなさい残りますよしてくださいコーラス息が消えなさいお願と一緒に抱きないが死ぬまいね節無駄です

成功ですよね嬉しいですならないように頑張りますコーラス危険です危険です耳を澄ませてきました強烈に残りますがもういいかげんないせーいきます無駄です ステージをひっくり返します消えなさいそりゃ私だって燃えろもっと響かせます全力刻む消えなさいステージをひっくり返します戻りましょうコーラス消えなさい空を飛び出られて息がこの夏に残りますよ危険です 凍てつく打ち抜けまとめて気の刃を無駄では消えなさい消えなさいと一緒に歌いますらいつくぞ消えなさいってくらいな これで大丈夫もよろしいのですか聞いてください一緒に行きましょういや星の花火を済ませてくださいすべてを飲み込む強制の金が皆助けるって無駄ですなんと思い知なさい一緒に歌います実際息が止まるように行きます いい加減にしてください鋭くないでコンテリア喜びになってください助けろ消えなさいさせない決めます息が止まるように歩きましてください見せられてそれでしょういいぞ私だって

ヘビと一緒に歌います。 <laughs>

戦わなくてはいけないのですね